Я думаю, самый идеальный вариант для Европы, я же уже опытный политик, могу сказать, самый оптимальный, это единство с Россией и создание огромного центра силы, технологичный Запад, ресурсная Россия, ну, я имею в виду постсоветское пространство. Это ни Америка, ни Китай, никто бы не сравнились. Но безмозглые в этом направлении не идут. И не только потому, что безмозглые, а потому, что американцы не пускают они сильны. Тут и армия их, тут и ядерная, боеголовки, все здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу. Но смотрите в этой связи, что происходит. Э, американцы всегда хотели ослабить Европу. Трамп вообще разрушить решил. Оттащил Великобританию, задобрил Польшу. Сейчас этот процесс не просто углубляться начал, а приобретать самые широкие масштабы. Польша, Великобритания взяли в клеш Европу, и эта бедная Европа крутится, вертится. Вы же сильные технологически и прочее. Ядерная держава Франция, Германия мощная. Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией, Россия готова к этому, и создайте сильнейший центр. Китай, Европейский Союз вместе с Россией, с нами, и Америка. Нигде не денутся, утихомирятся, успокоятся. Нет, не могут. И по объективным, по субъективным причинам. Ну, а Польша, вы видите, и туды, и сюды, и, и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. И уже договорились до того, что Западную Украину готовы оттяпать. Но оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и военными, украинскими военными, начинается серьезное противостояние и конфликт военные, как никто, понимают, что такое э, конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать, а воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику. Завтра некому будет воевать. А территориальная оборона не заменит вооруженные силы. Военные это видят. И они увидели, что он полякам предоставил статус, а это ведет к чему? Оттяпать Запад. Поэтому у них начинается вот это противостояние между президентом и военными. И я уверен, военные снесут голову любому, украинские военные. Я не говорю там нацики, не нацики, слушайте, это вопрос философский. Военные Украине снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь самостоятельную, вольную Украину. Они не хотят чтобы там не только русские, белорусы не были, но и поляков не было там. И они снесут голову всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно, я давно об этом уже сказал. Смотрите, сбывается. Я же тогда, помните, сказал, еще к нам и к россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину.